Tuli ku UG Lifestyles. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze waso emane. Omuntu emikono gyange mwena gye musinzira mbabuuzizaako nnyo. Mwebale nnyo obudde bwe muwaayo okubanga mufollowinga UG Lifestyle n'ebyetukwasaganya byonna kyamaanyi kyamaanyi ddala. Uh, mwebale nnyo mwebale ddala obudde obwo. Mbaagala nnyo mbaagala nnyo nnyo. Wano ku Lifestyle tugezaako nnyo okubanga tukuba torch mu bulamu bwabo ba celebrities bammwe nenge gye bakwasaganyamu emirimu gyabwe. Bakoze batyo tutuuka we bali uh, ah, bayisemu ki sofa lwaki bali awo. kikulu nnyo kirowoozaako lwansonga lwa twagala just mu begombe bwegombi awabula amanja gawo simumanye struggle eyo gye bayiseemu okutuuka okubanga ebiseera ebisinga tubalabanga ebyokulabirako eri obulamu bwaffe babeera ba icon mu bulamu bwabangi onaku lwaleero njagala tutwaleko ku bigere tuli twalambula un island netuyitako mu firebase this time around njagala tuyiteko mu gagamel e, ngeno yewava musajja mkuru amanyikidwa nga Moses Sali e, omukuru Moses Sali abanji omuita Bebe Cool mutabani wa Bidani Sali ye Bebe Cool nazalibwa lukumu lwenda nsanvu mu musanvu nga kigambibwa nti yazalibwa 1 September gwe gwomwenda September e, rumu ogwomwenda 1 September bogatagata emyaka ejo abali miaka ngembika tabanga mwana mwebiri aho na mwesatu rafla wabayimiride so fai msaji ono mkuru bebe kul azalibwa omwami famous mwami amanyikidwa nyonga mwami bidandi sali ono yasingo kumanyikiwe nyo mu music mu, mu industry ya Uganda in politics nebi la lwenso nga inebi afawe nyo msaji oyo tata bebe kul mama inyo tayagira ko nyo byafayo bye ninga nejali okujja kujiza mulu gafulumi wano nga walo yagalo batu sako obulabe Bebe kulu ono bwazali bwa mu bitundu byeyo ekkolo mbagagga ono akulide mbula mu kabulunji gasibobi because alike ebyafa bya tata omugagga emyaka n'emyaka bagimazze ko nga kasente wekali tagudde mukagwe kubanga kitawa badde nyo mu government zigwange zenjawulo okuva myaka gensanvu ngali mu government that is over ganti azali bwa 17 musa yaliko mu government ya amini okitegera e kati awo vao nojja ng'osembera zino gavumenti zezibeerako nga zivaako eggwanga okucankalanira mu gyekinaana ne mya museveni yaweererezamu paka oluvannyuma kitawe yatuuka n'awummula ebyokuweereza mu gavumenti n'atandikawo ekibiina ekikyendoozo kyebaitwa eira eppp oba pdp emu ku zo kwe kuli eya mwami bidandisali bebekulu no bwazaalibwa ofcourse yalina okugenda ku ssomero ng'omwana yina eh, era no amasomero agali ku list kwe yasomera kwekuli essomero agakan anti ogawulira kwekuli amasomero nga Ah, kitante hill primary school ngege masomero gafaago getuizemu makerere college mulimanyi bulungi nnyo uh, ah, saako ne colo ss owulidde ddala nga byafaayo bigumidde ono okusoma kwe tekusukka nnyo senior 6 lwansonga nti nabagambako baserebwa ekibalemesa okusoma nze siblaminga bacelebrities butasoma ebiseera ebisinga ekibablaminga okusoma nti atuuka ku myaka 2 mugumu awo 22 walina okumalirako university oba walina okuyingira univesity ngaate ali mu struggle yokuba hit ebyokunoonya erinnya ekivaamu babeera mu mbeera nga tebeebaka basula bweru basula batambula ekiro kyo negundi yakiŋambyeko eggulo uh, mukyalo no yani fauzia nakiboneka ono sara sara gava naye yaŋambira same story nti bwe yalina okugendera mu univesity amaleko okusoma amawulire ge yasoma bakola tuwazinyi nyo naba ebonis kati nalimu okusoma na dropping out bwa dropping out yaina okudda mu asome nga bakuze kyovula bangi bazeeyo basome nga bakuze abayimbi abatunga silvester kyagulanyi naye azeeyo n'asoma naye ono bebe ayinza okuddamu n'asoma nokuba alabika alibizemuko naye ono yali muti alimuvubuka akola science subjects kyebayita pcb stroke mathematics pcb memuli physics chemistry biology n'akamati eh, keyakola ku erevo n'atakamalaako nnyo n'atabeera nnyo successful mu kyo naye tekyamugaana kugenda maaso nabiddala nabulamu bwe bwatyo nadivertinga by 1997 nayingira music okitegeera so bw'ayingira music mu 1997 yalina okutambulamu agende mm, e nairobi nga yemimbi yasooka ne uganda okugenda okukolako ne ogopa djs otogera ku ogopa djs eno music house oba record label ezimu kuzisa okubeereza amaanyi mu east africa ovaabaimi nga ba p unit n'abalala na bembaje Kenya bayise mogopa DJs none waffe one of our own <clears throat> yazoko genda yo atono nasikawo ka million ku mukono na mutuse eri then vunyo ali nibakomona Uganda na bapushinga ekintu chafe ekyo kube muziki bebe cool ayimba reggae ne rock je muziki jako reggae ne rock era ndoza ye muyimbi asinga award za reggae nyingi mu Uganda bwe basirimbye enyimbe singa za kubye eza reggae zibade za kabi nyimba nga zilav every dos kupita nga kyekyo enyimba nga lav later uh, lweyayimba ne uh, arinntale owulianga rege piwa rege oishegera amukuba namunoza and he's a very good performer ate nga bebe kunoza emuyimbi yokka ne kampala mubakuba rag asobola okuyimbira ku live band nokkiriza kyayimbye kubanga ayina gagamelo band emubeera ku ttaya ono tukyali mubyafaabibwe okuva eri bwe bava um, amogopa djs balina okudda wano mu uganda bazimbe ekyabwe kubanga bali balina kye bayizeemu mu muziki naddala kenya kuba kenya badde enkulaakulanamuku okutusingako lwansonga bo babadde nnyo n'abazungu kati batusookako ahead economi kale batusinga bintu bingi kenya byetusinga lwakafe tugisinga bugezi wane kampala bana abaana bagezi nnyo naye bigenda mu miles ahead kazi bemotoka avuga mpya obulamu bwe kenya bulungi olwensonga abazungu bangi kenya basigala nebakulakulanyo ensi ate nabo entalo tebalina nyingi nga zaffe wano so bwekitobwe kiri bwe badda wano bebekul biseera bebekul uh, camilion uh, bobi tosobola kwogera ku bebe n'obuusa kamiri eriiso n'obuusa ne bobi tosobola oba olina okuba nga buli oyogera emboozi ya bebekul emboozi ya bobi ebeeramu bano batandika okukuba emiziko egy'enjawulo abamu nga bava saidi eri uptown kololo nga baba bebekul ngaate abala bava downtown kamwokya kati awo olw'embeera ezaali zaawukana mu life of standard standards of living n'obulamu obwekigagga bwatandika obbaawula gangster nebatandika ogiriita mu mirimu gyabwe abemmanga tebakolagana bangulu kitegeera empaanawe yatandikiraawo nga ntonotono yakukyalaawo si nnyo banera bemanyi nnyo inandout buli omu amanyi obulamu bwa munne nebatandika okubanga bakupa emiziki nebanga okubanga bakola entalo ofwich ekintu samwe ekyabayamba okubaako webatuuka kuba osanga singa tebayina ntalo mu music industry Bebe ne Bobby kale ne Kamili yalinga Nyuto enayombamu nadde ono nayombamu nadde ono ne Bebe ku ne Bobby yota lyo oluwongo lwatekebwa right from the beginning tibote bali kolagana up to date enkolagana eri zero naye Kamili yabadenga okubatabaganyamu oluusi naye ate bano bolaba bakolako bonna mu fire base nga bakajjo olwali ku kizimba bakolako bonna n'akayimba kabaita fundula kolabo ya Bobby Wine ne Bebe ku lweri okitegeera aho nga bakyakolagana naye bagenda badipatinga mpola mpola olw'embeera obutakwatagana buli omu ngaalowooza kike nalwomu okwagala ofuuka king mu kintu bwe batyo batandika okkuba emiziki wa ne kampala bebeku nafoming ekibiina kya east african basment crew uh, bashment crew omwali banazizi waire menshani awo nga tanzania ekyali yamaanyi baprofesa gye bakyatukuba no batukinaguseeko ne kenya kati noono yena okukolagana ne bali kuba baali basumufumuko ne bakuba ekintu ennyimba ngazi firebandem zafulumayo ennyimba ngazi abakyala bampangula zajja okitegeera yino yabakuba eddaddala ennyimba ennyimba ngazi lulima ne swit kid lwavaayo ennyimba oli yayimba ne mm, ah, halima namakula nezivaayo baalinambiri kolabo nezifuluma okitegeera kino ekitambula nga kikabuka so bwe batyo that is 2001 2002 2003 2004 2005 awo na bebekulu nga bagenza kuba nga bashapinga industry mu nyimba zibatukubira zibafudde ziokitegeera zikasepiti bazikuba ne bazinoza bebekulu ono <clears throat> ngaovudde ku kya music is having a family music tujagenda tugenda mumaaso mpolampola omuntu sabiri kamabego inogenda nabyo byonna alina famiry ngaomusajja uh, yomukuwaimba asinga okuba ne mukyala gwasinga okwagala yogera ku kirala naye toyogera ku zuwena yeekwanira omukyala amanyikiddwa nga zuwena kirema Eh, yaliko ruzoya yali miss university oba yaliko miss webusoga ekimu kubyo ki yali miss okuva ebusoga ngoba nyinti bebe kuli alafu sesere bwao akasente we kali akatinti ni nalola mbuchu semu mujye 12 awo yaino ko wangu lyo mchala zuwena ne batandi ko bulam ushitegera ira chigambi wanti zuwena ne bebe kulu bakubagana embaga tukabese se embaga ezine ezili ofi ezina enene ezemumanyi naye besaako akaweta bakuba ebirayiro mu bufunze babikubira wa dc bino ebirala ebibakolebwa mu makooti mubimanyi nga bebekulu kiyo yalaga agenda mu america naye nga bamuwagaza certificate y'obufumbo teyina kyakukola okujjako okugaba mukyala we katufuneyo embaga waneyo amangu mangu era bobi oyo omu ku baagiriko nga bakyakolagana n'akasooda mbu yakagula bobi wene <laughs> kebanywa bajeti yali emitolo nga mukaaga embaga neebeerawo mu bufunze empeta neruma ebiro ne babikuba naye ne tumulinda maaso eyo akyetereeza bwali bamaze okwesootinga ajja kulegulizinga ajja kucelebratinga embaga ye oba eri bajubiri oba eri baseriva jubiri ekimu ku byali kikola naye nga ye embaga yagiwasa wadde nga yali yakyati naye commitment gyeyalaga kyo kijjawo nti bafumbo era bano babaddewo for years and years ne bazaalira ddala abaana abawerako bebekulu abaana bazadde muziwena mwe muli abaana baliwa amannya gaabwe mwe muli abaana nga alpha tieri salion asamba mpiri andowooza kuliko din ozil kuliko biata kaisam bebamu ku baana bebe baalina mu juwena abamu basamba mipiira ddala ono tieri sali amutadde ah, nnyo mbintu byendiba kuba ate muwagizi wa sino kyolaulya nnyo amanya gabasambi ba sino mu baana be bebe kul abaana babasinga abaana be bona almost abasinga obungi kwaba abaana babazaalidde bweru mu america era obutuze balinamu emirundi ebiri obwawano nobwewa nobweru kuba kasente kabadde nga wekali ye bwabasanyuse omwana atikka mukyala namutwala bulala gyazaalira thatis bebe kulu mpozi ngaogyeko aba alina omwana omukulu gwe yasooka eddala ozaala ng'akyali tooto oba emyaka gye gyekivubuka gwe muyita hendrix sali alan eh, alan ye fist bon wa bebe kulu yo teyamuzaala muziwena yamuzaala mumukyala mulala nebyo byadda thatis history nga akyali muvubuka akyeyiya yazaala akekivuka nakateka kubbali era abantu baalwo nnyo okumanya alan ti gyali paka gyoli abalamu wano lwazze ensi nemanya nti alina omwana omukulu abasingu nyo tebakimanyi bakatandika okukirowoozaako era enkolagana ya halan netaatawo okubeera public yakajalabalamu gyebeerewo kati so bwe gutyo bwe guliyo ne alan naye muyimbi mpolampola ate musomi asomerawo ku univesity bwato batatenkanyiza obulamu bwe bebe ono ye ne mukyala we bakyankalanamukko it was 2008 i think uh, 89 yawo bintu byatabukamuko omukyala nanoba okumala emyezi nga munaana bebe nakuba enyimba wempitirivu nnyo zagenze mama wanakomawe waka bebebobiwenga bwamwanukula ti omukyala abanga yekyanze soka omumanyi zongolaki yekyanze olyoka olaba ekiddako lekera otukabirira so but final omukyala yamala nadda after 8 months 7 months nadda ewaka nebaddamu nebakolagana okuva olwo mukyala bekul zvena taddangamu kunoba yalina akatono buli project ya bebekul gyakola zuwena abeera ku front page buli project naddala ez'okuyimba zino amutaddeko um, nemuvidiyos ez'enjawulo uh, weba bagenza osoloza sente ku bivulu byabwe naddala ekibeera ekiwatule zuwena yabeera ku dowa uh, the same time yamukola nebusiness ey'emikolo okufumba keki webityo yabikola kati sofa bakumaganye family wise okujjako kuulira bino ebitagwa mubasajja yakwanyeko wano yakwanyeko wali naye tuwulira nko bebekulu nga alina omukazi omulala tikiwulira nko wantu wonna ndi alina omukazi omulala naye obiwulira just bino okubanga mutugobera tukyageza okuba nga tunyumizaamuko ku mboozi ezikwatagana n'omukulu bebekulu mozes sali okuva mu gaga mero tugeza okuba life mu toch mu life y'obulamu bwe ngejebuze nga butambulamu nenge gyaze okuba nga bikwasaganya mbadde kyagamba ovamu kubanga yawangula wads nyingi abantu baatabuka <laughs> naye omusongamu engalo nti awaadi azeeguza bebe ku nagamba nti atemuddamu okunemiitinga mawaadi yonna era namala emyaka nga ebiri miramba nga talina awaadi gyalimu oba kati yamala nabivaako sijjukira bulungi ekyo naye 21ebyawaadi yasooka neyekyanga na 21agala kyabyagala lwansonga yagamba nti ateeka nnyo obudde mu music naye abantu tebamusiima bantu balooza yekolaki yeeguza zawaadi bebekulu ono mu music career ye bingi byazaakola yaddamu oluyimba lwa filtaya lwebaita born in africa nelubeerako african song of the year that is reg version n'alukuba bebe kulu ono yasola performingako mu big brother 2018 bebe kulu ono ye muyimbi omu kubatonenya bali bayimbiddeko ku birthday ya nelson mandela ono bebe kulu yali ndoza bali london yaliyoko nakikuba 2018 yomu kwabo abasodde kubanga bakiberamu toyinza kumulolinga out bebe kulu ono yomu kwembe atuchekeriddeko mu cok studios e nairobi wano namiti nga bembi abenjawulo omulino no muyimbi yayimba swalalala yani ono nomwana mumuyitani yayimba swalalala kayimba kensinga omutegerako atwakale jason derulo bebe kulu ono azakola kolabos nabayimbi abenjawulo nga neri current yeno gyalina nono omuyimbi omu nigeria eyakamala okujja ano bamuyitani omunagira muganda wa pisico eyo omutototo video yafulumye erinaku mukutu etambula mpola mpola bebe kuli the same artist yekka omu uganda asobola okukwata sente zesuka milioni kikumi abiri n'aziteeka mu video e south africa ezo nga zilove you everyday bebe kuli omukwamibya batondanyo e uganda asobola okukozesa abadirectors abakabi waliwo ono omudirekta wasinga okubeera wakabi e south africa bamuyita bantu ba godfather okubanga asobodde okukolako nabo obwakitegeera uh, bebe kuli omusajja asooka nasinze nagenda mu los angeles oba las vegas naateka direct okumuja shofe nga jatugenda okolera evidiyo mu america okitegera this is how he loves music bebe kuli akugamba nti music first kuba kyasinga okumanya kyakuzakola obulamu bwe bonna bebe kuli yemimba sokola vidiyo ezepe wano mu uganda kitoza kirulinga out abasigadde bona abeera mu byabo naye mukuteeka obutasende mu vidiyo tafaayo bebe kuli atusuubizaako wano nti ajja kuba akola <clears throat> vidiyo buli mwezi vidi empya wadde kyamulemerera ne at least ko ye musajja kujosanga ine nyimba nga nnya ku chat nga zitambula zonna ng'oziwulira okitegeera ate nga ina video print muggo ateekeramu ddala nga teyeguyiza kintu nakimu that is bebe cool ku kikwatagana music he has done his best ye muyimbi asobodde okulwana ennyo okuteeka music waffe internationally lakuba tabadde nnyo uh, ah, lake nga some boys like kenzo ndi bebe kulu kyatadde music kisinga kenzo kyateekamu naye katono laku wejjira ne buli omu kyakola mm, yenjawulo ya kenzo ne bebe naye nga lula musical bebe ateekamu okusinga kenzo and uh, bebe is more of an international artist than kenzo bwemugenda mbya pedigree lakuba nti kenzo ali ate mu level ye lak ebaddewo biki ayina nti byebyakoze nebiyitamu nga teyategera tibiza nokuyitamu but this gentleman bwekuba kwagala kufuka international akikoze era sisemaaasobola okwanukula esaalaye namukkirizaako nafuuka international negiba emyaka ebiri abeera amaze okulivinga to his dreams wano mu uganda emiti gokakasa nti muyimbi a full complete artist tho teyewandikira naye kye nali mpuliddeko okuva mubamukolera music bakugamba buli studio bebekulwa inamu oluyimba buli wali lwaita omulungi agendawo buli wali lwaita ukasoma ngaolina oluyimba nga lujjamu jyamu alusasula n'aluyimbako n'alulekawo mu project nga lutanga lujje luli n'alujjukira aye wago nti n'oluyimba nagana yago nti n'oluyimba nagana n'aluyimba okumanya ayagala music ye muyimbi wano mu basajja alina bandi nga yiye ng'epracticinga naye ng'eyimba bibye tagipangisa wantu walala bw'oba tagenda kupafoominga ebeerayo ayina agisasula bwe begenda pafoominga nakolaki bwaba genda pefominga bandi nevaayo ye muyimbi wano mu uganda yasooka okukola konsati negendako president museveni mu dom wanekololo yasobanga gikolera kuserena ddala nga serena ntono ndaga atukyuseemu tudde wa, wa ekololo muzimba ogyo muyita dom enenenempanvu ennaku zine ziriko nebagisiringa bulungi nnyo nakyaza omukulumbizi w'eggwanga ku kivulu infact ye muyimbi mukulumbizi ogyo yasooka n'okurekodingirako ka video call eh ye video call video ka video nakaweza nga yetonda bukivulu banange ne yetonze obutajja kukivulu kya mutabani wange ashagira najjo mukulu kukivulu kya ndako na jeje ekyanduza last year nagaba nomwenge open bar that is how baby cool is towards music kuchendongo echo choto amfunanga kirabo atenga chinzo kuwele chizibu ayinzo ah, kuwele muzibu okuzika osinga banga tuvudde ko because abimba singo obunji bakama mbukame music but ateekamu wadde nga bamba mwogerera nti zaateekamu azijja mu state house naye n'okuzijjawo obujja n'okkiriza oziteekemu kubanga okwata miliyoni kikumi muataano noziteeka mu luyimba naye otazikola ssente nakyo okwokwagala kubanga abasajja bateeka sente mu mpiira gwe uganda omupiira gwe uganda tegulimu nnyo sente naye abantu nga balorence mulindwa abantu nga bano basowana bava ne bateeka sente mu ndiba baabataddemu obudde bwabwe so ne bebe Baja bawina sente ezo nga so zifuna mu state house. Nateeka munakola video ya milioni munana zokka. Niyo omusajja azikwata, wekitegeeza kulinya nyonyi ne bagenda, n'akola video n'agiita ne mujika kasanti yeye tukula. Okitegeera. So that is Bebe Cool with the music industry of Uganda. Bwe tuvudde awo, um, ku bulamu bwe personally, he is a humanitarian. Bwe tuba tugera ku bantu abali humanitarian, mba ntegeeza omuntu nga asookera ku makya n'ayamba abalala bebecool music industry eno asobodde okuba nga afaagana abantu bangi bebecool nkanyi kyekanyanyikeeru ye muyimbi asinga okutambulirako endalo za uganda nti buli agala okukola olutalo alukola ku bebecool olusooka alina otalo lwamanyinyo wakati we ne bobi wine era obatuka n'okukuba battle n'akuba bobi wine hands down mu music industry naafuna otalo wakati waabwe ne good life neolekona okuyimba enyimba zona empitirivu enyo okuziwena nga kirowooze bambu uh, ah, radio yagalako kuziwena long time back nebafuna otalo badulya tokona obaita bakatunda ni babun nebirala bo bagamba uh, you know, they had that battle pembe kulu ono alwanaganyeko ah, uh, nabantu nga zizabafana abantu nga kenzo ayombyeko nabo abantu nga epas talina muntu gwatalwananyeko naye wano mu, mu, mu music industry lwaki lwansonga he never settles for less. Ye kasito mwambala takulika. Aino kwanukula. Ate wachigambo chale frank and open. Bwaba gambe cho sisi agara bata chi agara. Wagani takuagara bata kuagara. That is the same. Mu music industry. So bebe bwacho wali. Tazanya. Bebe kulu mkaga melu kuru ano. Asundo kudeveloping ama imi abenja ulo. Uh, ah, bebe kulu aina property kukatali. Jemanyo bulunji yaleta. Mwana mwaluno ya kamaru kubiwe mbago nani. rwema namakula yeyamuzimba namufuula ekyo kyali paka lwe bagobagana mu 213 awo ng'ategedde nti agenda ku, kukola lonci nga tamugambyeko nga bosi we bebekuleeta baana baita ba aton and rain ngaabalese kulwanyisa bebaita bakiwoko boys ngaabalese kulwanyisa good life naye nebalemererwa n'abagoba uh, ah, bebekul alina uh, ah, azwakolakolabos n'abaana bawana bawala bala bangi nnyo so ebyo abigezezaako nyo music industry bangi bawadde platform bangi bafubye okuba nga bakuwa bateeka bwatyo bwali for music takinako buzibu aze abatolingako nabatuka good life yagikuba netuka nokusakala obulago mu nsonga za music bweziba nyimba yandiba nga yasinga enyimba enyingi mu uganda bano ayina enyimba empitirivu kuba buli sizoni buli buli mwezi abana oluyimba kisiko oluvannyuma emezi ebiri ayina tuni katale ejja so bwetwa kya music ekyo kyakikoze abebe kulu ono abantu bangi nnyo enkolagane n'abantu ntono lwansonga abantu bagamba ali arrogant okusinza ku mbeera ze bagamba ali arrogant ah, so abantu tekugamba balina mixed feeling owulira banja kibebewa kyabaki so nga yaye musajja olwokuba nti wamazima abantu balina mixed feeling gyali osanga a very group of people big group nga tebamwetaaga nosanga naabala nga bamukolaki nga bamwetaaga ate bebekulu muzibu gwakwawula bebe kizoleeta obuzibu bwe n'abantu ye politics bebe ye yalagirawo nti muwagizi wa president museveni okuvededera myaka gye nga muto up to date awagidde museveni for the last 20 years paka nakati akyamulina museveni oba akubiddwa mayinja ameka bekutavangawo oba akoze eki abeerawo is a very loyal guy to him ndoza efirst muzukulu asooka owa state house alaze okubeera nti omusajja wa mazima eri boosi we mwami museveni era n'amuwagirira n'amunoonyeza ne campaign <clears throat> buli wamu era kati amukiikirira mu nsonde ez'enjawulo kati abantu balemu okwawula bebekulu ebyobufuzi ne bebekulu ow'endongo mu byobufuzi owana tebamutegeera bulungi naye ate mu byendongo akuwa kuba nabadde nga ndabashoozi ennaku zino abaddeko emasindi nakuba najjuza aze nga kuba shoozi olwamu yabaddekewa embalala ku ajipu yakuba ajipu nagirekanga agyogoloza olutho alina mixed feeling n'abantu mu ntalo nyingi nnyo ne ku social media oyo bebekulu akuddamu direct ku peegi ye tewalebamanaginga peegi ye ng'omugamba ekigambo ku akawunti akuddamu direct one on one n'okuvuma n'akuvuma ye kyayagala aba akyagala oba tokyagala lekayo that is him teyeeteririra ayogera kigambo ekyo kyali kyennyini naye ng'ovuddeku eyo mixed feeling ato gye bamwinamu he is a very good person nga bw'okiwulira he is a humanitarian muntu afaayo ku bulamu bw'abantu yatandikawo projekiti y'omutima era abaana bangi basobodde okuba nga atwala ne bajjanjaba emitima e india ayinamu abaana abaana bali mu 15 baafuddeko bantu banja benyumiriza mbembe kulo kubanga badde nga jabo akasente yonko ndigoma gwe gwe manyi aso kusanga na kuwasa tu gwoso kubira akasimu ngoli mu mbera ambi na kuwasente na bantu babuli jaba yamba that is bebe cool era denga jya kola project yoku nyanga sente ono bebe cool bambulonda ko mu project ya silimu eya 46664 campaign uyo so bwato bwali binja abikoze ngo vunde kubine bya he is a very kind man muntu mulamu nnyo nnyo mulamu bwe obwa bulijjo mwangu ate bw'oba olina ky'omunyonyola akitegeera n'akuwuliza bw'aba asobola n'akuyamba bw'aba tasobodde n'akulaga gy'olina ogenda that is him naturally bebe kulu ng'ovudde awo abalimu byabufuzi era nga directly yenyigira kati politics olwokuba amaze ebbanga awagira pulezidenti museveni kati alimu byabufuzi direct era tayagala kumanya bwekiba kikolagana museveni ayimirirawo n'ateekawo omugongo gwe ne mufaafagana naye era nga mulaba uh, yaliwo okulwanyisa bobi wine sofa currently ye main man wa nrm bali bakola people power ye nakola silent majority nti abasirise be bangi ne bakola enkofiira emyufu naete enkofiira eza yero okitegeera so mobilizing kukuma kumabwagiza omupresident museveni mu nrm bembekula ekyo akikoze bulungi nnyo era ayongedde okofaminga president museveni nti ye he is a royal man who can do anything towards that so bebe awali now ng'omuntu yenabadde nebizibu binnyo mu ministry eno uh, bebe biri kumi yakubwako amasasi e, eh, yakubwa amasasi agaddala uh, yakubwa omusirikale yamukuba amasasi biri kumi nozasatu mulumu ngava kukwenyera ku mwenge ekiro okundigidamu nebamulasa president museveni amwane kusene zamujjanjaba bebekulu nabadde nga ajja afuna ebizibu juli bakuba obukipa ku stage ya belgiums nga bakuba miziki wano call stars belgium concert abasajja ah, uh, abantu bamutabukiraawo nga bagamba mbu yabasibyeko president museveni uh, ah, bebekul aze ngalanagana ne bobi munfuna ezenjawulo bebe ku bomu ezabalukira era yali ekyaddondo rugby grounds ngaalaba amanyi mu bagezi wandiba bbiri kumi fayina ezo eza bbiri kumi yaliwo ku spain verses netherlands yatugamba yalina maaso g'abantu abaafa bomu yakubira kitegeeza yagisimatuka so bwatyo bwali he lives his own life omusajja afunye ku sente bamujeregeranga obutaba nanju nabagamba mumpovude nja kuzimba enju n'agizimba era kati yasinga enyumba enene mu uganda mu bayimbi naye n'atugamba nti aye si yenju gyalina obeeramu those are just apartments era juzi yavudde n'asuubiza mukyala we namugaba nja kuzimbira enju tofaayo kitegeera so that is baby cool for you briefly uh, bingi ebyokumwogerako but <laughs> tetusabimalayo tutandika binyumya we can spend days and days nga twogera ku musajja omu has done so many things so ebisinga tubifunzako bufunza netubinyumyanyumyamu nebiggwa kale tulina akayimba kebaita waya waya manyamanya akanyumira ennyo abantu ndoozayooyo briefly nze wasiomani mbade kuyujira efisali zokwandu mutusa kobebe kulu nendigawe kilefisali